うなぎのタレみたいだけどこれうなぎサイダーだからねあうなぎコーラ入ってるのがうなぎエキスカラメル色素だってくふきポンポン안녕하세요제가初段학中중학って歩いて学校に行ってたんですけどその道を久しぶりに歩いてるんですよ暇だからな 小学校まで1 4キロ毎朝歩いててで今見たらめっちゃびっくりなのがすごくないここを毎日ね歩いて行ってたんですよ田んぼの真ん中に道があるんやけどこっちが愛ちゃんちよこの前だった愛ちゃんちがこの辺でこっちにも友達がいるんだけど今日どっちの友達と行こうって通学路を見て悩みながら学校に行くっていうやつこんにちは地元の小学生が挨拶をしてくれました 見てあそこで走ってるんだけどあの家のこと喋っとる <laughs> 器用ポケモン GO をね今しようと思ってつけたら何のポケストップもないのよ何もないポケ GO ポンポンチャギまもなく私が育った学校に着きますチャランすごくない ここに体育館があってめっちゃ広くないここ12年生56年生の校舎で職員室でこの山でよく遊んでましたえー、懐かしいここからめっちゃ毛虫が落ちてたのにこの木がもう切られているぜ最後ポンポンこの辺を歩くと思い出すな青く瞳ははつらつと良い子の理想に輝いて 3番ぐらいまであるじゃん効果が私中学校もう全部忘れて小学校の子の1番しか覚えとらんあお何ちょっと待ってチャギすごい人がいるえー、待って神様こんにちはか神様めえこんにちはえー、来るんだ来なくていいよ来なくていいよ <laughs> くふきひキスへジョイン A few moments l a こんにちはこの辺の子供たちは挨拶をよくしてくれますポンポンそろそろ駄菓子屋に着くけどあここここここここここ私たちが部活の終わりとかによく行ってた滝下商店え行っていいかなやってるすごい近所の人たちがめっちゃ集まってるこんにちは おうえー、いろいろまだあるねあこんにちはすいませんすいませんどうぞはい九十二九二じゃ五百円からでいいですか、はい、すいませんはい、はい、くんとか元気ですかいや私先輩です <laughs> テニス部 あそう <laughs> もう結婚してあそうなんですね、うん、子供はでしてへえ女の子2つの子があそうなんですね、うん、ありがとうございます、 <laughs> 私の地元鳥しかいないんですけど実家の近くにはポケストップがないから今ゲットしとこうくポンポンさあというわけで家に帰ってきまして今日買ったものたち れを飲んでみようメロンパンサイダーでもメロンパンだからああサイダーなのに降っちゃった <laughs> バカしたね今あいいけるいけるいけるでもこれさはっはっメロンじゃなくてメロンパンだ本当あメロンソーダあちょっと飲んでみていらないえー、あのお母さんここまでは大丈夫だって ここれは腹痛いとかじゃないって普通のほら喫茶店にあるようなメロンこれは好きな人は好きかもよアイスシュークリームメロンソーダアイス入りのメロンソーダみたいなでもさこれってどうやって匂いつけてんだろうああ絡めるプリンの匂いだだからこれはだけどさカレー これも横にあったのカレーパンサイダーここからしたらちょっともうギャグだよね <laughs> 次は同じ失敗は繰り返さないけど夏になれば何でも美味しいってなんか消しゴムの匂いがするやっぱこう、えめっちゃカレーの匂いだカレーの消しゴムの匂い普通でしょ鼻から抜けるのはカレーなんだけど味はサイダーみたいな。 れサイダーではないね。これとご飯を一緒に食べようって言ったら無理だね。あ、でもすごい作るね。完食できる人は完食できるかも。 <laughs> うなぎのタレみたいだけど、これうなぎサイダーだからね。あ、うなぎコーラ入ってるのがうなぎエキス。カラメル色素だって。え、でもこれだけはちょっとカレーパンとは違っても美味しくなさそうじゃないこれ全部メーカーは一緒なの いや、これはね、あ、同じだ。なんかあれなのかな担当者がインスタとか YouTube のために作ったのかなわ、これどんな味なんだろうどれが売れるかしてみたいんじゃない全部だから。うわあ、なんか、うわ <laughs> お母さんなんかうわなんかさ、なんかうなぎにコーラって絶対合わないじゃん。 わあ。いやなんかさ生臭さはないんだけど生臭さはないんだけどうなぎのタレうんうわこれすごいねうなぎエキス よく作ったね好きな人は好きなんだよコーラが好きな人がこれが飲みたいとかさメロンパンサイダーを作ってほしいという人がいいだから作ってんだこれさもうあれじゃん醤油瓶とかさあのそうめんのつゆみたいじゃない瓶でねでもこれサイダーだから瓶じゃないとダメだえなんでそれはもう捨てておかが サイダーのシリーズに単管サイダーとか、いちごサイダーとか、フルーツがあったのね。フルーツとかがある中で、これだけなんか蒸気を逸してたから、わあ、でもこれパーティーとかにさ、面白いよって持っていく分にはいいけどさ、レギュラーでは飲めないよね。これはすごいわ。うわあの、上がってきた時の匂いがカレーとうなぎとメロンパンだ。罰ゲーム専用。うなぎコーラ罰ゲーム専用、納豆味ソーダって言ってた。納豆味ソーダうわ 今ご当地ソーダを旅行地で飲むっていうのがほら結構若者に流行ってるみたいなみかんとかはいいじゃんでもさだからって言ってさつま揚げサイダーとかって嫌じゃん全部作らん <laughs> 例えば黒豚しゃぶしゃぶサイダーとかさ絶対作らんねよ <laughs> 日本のその祭壇の変わり種事情がすごいね最近話題性がないと普通の祭壇だけじゃダメだっていう戦略じゃない、私たちそば食べるからこれぐらいにしとこうと思いますマジでこれ韓国でももしネットとかで買えたら皆さんぜひチャレンジしてみてください現場からは以上です